নমস্কাৰ দৰ্শক সকল GChem3D বৈশিষ্ট্য এই টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি menu bar file type format বিভিন্ন মডেলৰ ধৰণ আৰু পটভূমিৰ ৰং পৰিৱৰ্তন কৰা সম্পৰ্কে শিকিম এই টিউটৰিয়েলত আমি Ubuntu Linux অপাৰেটিং সিস্টেমৰ সংস্কৰণ 12.04 ব্যৱহাৰ কৰিছো GChem পেইণ্ট সংস্কৰণ 0.12.10 GChem3D version 0.12.10 এই টিউটোৰিয়েল অনুসৰণ কৰিবলৈ আপুনি GChemPaintৰ সৈতে পৰিচিত হোৱা উচিত যদি নাজানে প্ৰাসংগিক টিউটোৰিয়েলৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট চাওক আমি এটা নতুন GChemPaint উইন্ডো খুলিছো টেমপ্লেট ডাউন ব্যৱহাৰ কৰি আমি ডিসপ্লে এৰিয়া সন্মুখৰ ফালে এডিনোসাইন গঠন লোড কৰিম ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ টুলবাৰত সেভ আইকনত ক্লিক কৰক Save as dialog box প্ৰদৰ্শিত হয় gchem 3d ফাইলটো সাবলৈ ই এটা ফাইল ফৰমেটত সংৰক্ষিত হ'ব লাগিব যেনে .mol, .mdl আৰু .pdb adenosine.pdb হিচাপে ফাইলৰ নাম টাইপ কৰক ডেস্কটপত ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ডেস্কটপত ক্লিক কৰক সেভ বাটনত ক্লিক কৰক আমি gchem paint উইণ্ডখন বন্ধ কৰিম এতিয়া GChem3D আবেদনৰ সম্পৰ্কে শিকু GChem3D GChemPaintৰ এটা utility software হিচাপে ইনষ্টল কৰিব পাৰি Synaptic Package Manager ব্যৱহাৰ কৰি Synaptic Package Manager লৈ যাওক Quick Filter boxত টাইপ কৰক GChemPaint GChemPaint utility সম্পূৰ্ণ ইনষ্টলেচনৰ বাবে ইনষ্টল কৰক GCU plugin libgcu dbg আৰু gcu bin মই ইতিমধ্যে সকলো ফাইল ইনস্টল কৰিলো GChem3D এটা তিনি মাত্ৰিক আণবিক গঠন ভিজুয়ালাইজাৰ হয় ই GChemPaintৰ এটা ইউটিলিটি বৈশিষ্ট্য হয় GChemPaintত অকা গঠনবোৰ GChem3Dত দেখা যাব GChem3D খুলিবলৈ ড্যাশ হোমত ক্লিক কৰক সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক GChem3D Molecules Viewer আইকনত ক্লিক কৰক GChem3D Viewer windowত মেনুবাৰ আৰু ডিসপ্লে এৰিয়া আছে আপুনি GChem3D হৈতে কাম কৰিবলৈ মেনুবাৰত সকলো প্ৰয়োজনীয় কমান্ড আছে ডিসপ্লে এৰিয়ায়ে এটা খোলা ফাইলৰ বিষয়বস্তু দেখায় এটা ফাইল খুলিবলৈ ফাইল নিৰ্বাচন কৰক ওপেনত ক্লিক কৰক ওপেন ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হয় আপুনি খুলিব বিচৰা ফাইলটো নিৰ্বাচন কৰক মই মোৰ ডেস্কটপত adenosine.pdb নিৰ্বাচন কৰিম এতিয়া অ'পেন বাটনত ক্লিক কৰক ফাইলখন ডিসপ্লে এৰিয়াত প্ৰদৰ্শিত হয় এটা ইমেজ হিচাপে ভিউক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ শিকো ফাইলত ক্লিক কৰক সেভ এজ ইমেজ বুলি নেভিগেট কৰক সেভ এজ ইমেজ হিচাপে ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হয় উইথ আৰু হাইট প্যাৰামিটাৰছ মন কৰক ডিফল্ট ইমেজৰ সাইজ হৈছে উইথ 300 পিক্সেল আৰু হাইট 300 পিক্সেল আপুনি স্ক্ৰোলাৰ ব্যবহাৰ কৰি মান বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰিব পাৰিব এতিয়া ফাইল টাইপ বিকল্প GCAM3D এ বিভিন্ন ফাইল ফৰমেটক সমৰ্থন কৰে file type VRML PDF PNG আৰু অন্যবোৰ ড্ৰপ ডাউন তালিকাত পোৱা যায় যদি কোনো ফাইল টাইপ উল্লেখিত নাথাকে GCAM3D এ ফাইল নামৰ পৰা ফাইল টাইপ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে যদি এইটো সফল নহয় ডিফল্ট ফাইল টাইপ VRML ব্যবহাৰ কৰা হ'ব। গঠনটো VRML ফাইল ফৰমেটত সংৰক্ষণ কৰা যাওক। VRML ডকুমেন্ট বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰক। এডিনোসাইন হিচাপে ফাইলৰ নাম টাইপ কৰক। ডেস্কটপত ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ডেস্কটপত ক্লিক কৰক। সেভ বাটনত ক্লিক কৰক। এতিয়া আমি ঠিক VRML ফাইল টাইপ কি শিকিম। vrml.wrl extension haha at a text file format hoy. 3D bohubhuj bohisto jene vertices, edges, surface color ulle koivo pari. vrml file bur plain text dot ase g, g zip hisabe compress hoy. 3D modeling program e bostu aru drisho yat hongrakhon kore. Ami hongrakita file bur khulu. adenosine.wrl file dot who click korok. বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰক Open with Text Editor। Text Editorে গঠনৰ সম্পৰ্কে সকলো বিস্তাৰিত দেখাই। এতিয়া আমি পেজ সেটআপলৈ যাওঁ। GCam 3Dয়ে প্ৰিন্টিং কৰাৰ সময়ত 300 DPI resolution ব্যৱহাৰ কৰে। পেজ সেটআপৰ বৈশিষ্ট্য GCam Paintৰ নিচিনা একেই। আমি ইতিমধ্যে এই সিৰিজত GCam Paint টিউটৰিয়েলত আলোচনা কৰিলোঁ। আমি উইন্ডো বন্ধ কৰিম এতিয়া ভিউ মেনুলৈ যাও ভিউ মেনু নিৰ্বাচন কৰক জিকেম 3Dয়ে সাৰি ধৰণৰ মডেল ব্যৱহাৰ কৰি এটা অনু প্ৰদৰ্শন কৰে বলছ আৰু স্টিকছ স্পেস ফিলিং সিলিন্ডাৰছ আৰু ওয়াইৰফ্ৰেম বলস আৰু স্টিকছ ডিফল্ট মডেল হয় এই মডেল ব্যৱহাৰ কৰি একাধিক বন্ড আৰু সঠিক বন্ড অৱস্থান চাব পাৰি আমি স্পেচ ফিলিং উপৰত ক্লিক কৰিম আৰু আপুনি পাৰ্থক্যটো চাব পাৰিব স্পেচ ফিলিং মডেলে কম্পেক্ট ফৰ্মত অনুবোৰ দেখাই চিলিণ্ডাৰ্ছ মডেলে সিলিন্ড্ৰিকাল পাইপছ আকাৰে গঠনটো দেখায় ওয়াইফ্ৰেম মডেলে স্কেলেটাল গঠন দেখায় এতিয়া বলছ এণ্ড ষ্টিকছ ইয়ালৈ যোৱা যাওক এতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ লৈ যাও পটভূমিৰ ডিফল্ট ৰং কলা হয় background color লৈ navigate কৰক ভিউ মেনু নিৰ্বাচন কৰক এটা submenu খুলে submenu শেষত কাষ্টম কালাৰ নিৰ্বাচন কৰক background কালাৰ window খোলে আমি বিচৰা ৰং বাছনি কৰিবলৈ এই windowত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আছে হিউ ব্যৱহাৰ কৰি আমি পটভূমি ৰং পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম স্ক্ৰলৰ ওপৰত ক্লিক কৰক কালাৰ সাৰ্কুলৰ মান আৰু গতিবিধিৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰক Saturation ব্যবহাৰ কৰি আমি ৰঙৰ ঘনত্ব পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো ভ্যালু ব্যৱহাৰ কৰি আমি একেই ৰঙৰ বিভিন্ন শেড পাবলৈ RGB কম্বিনেচন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো ইয়াতে আইড্ৰপৰ আইকনৰ হৈতে প্ৰিভিউ বক্স আছে আইড্ৰপৰ আইকনৰ ওপৰত ক্লিক কৰক পছন্দৰ ৰং বাছনি কৰিবলৈ কালাৰ ৰিংৰ ওপৰত যিকোনো জেগাত ক্লিক কৰক অকে বাটনত ক্লিক কৰক স্ক্ৰিনত ব্যাকগ্ৰাউন্ডৰ ৰং পৰিবৰ্তন হয় ইয়াতে আমি সংক্ষেপ কৰো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিছো বিভিন্ন মেনু ফাইল টাইপ ফৰমেট মডেলৰ ধৰণ আৰু পটভূমিৰ ৰং পৰিবৰ্তন কৰা ইয়াতে এটা নিয়োগ আছে জিকেমপেইণ্টৰ পৰা স্যাকেৰাইট লোড কৰক আৰু .mdl ফৰমেটত ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক মলিকিউলছ ভিউৱাৰত গঠনটো খুলক PNG আৰু PDF ফাইল টাইপত ইমেজ সংৰক্ষণ কৰক বিভিন্ন বেকগ্ৰাউণ্ড ৰং চেষ্টা কৰক তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰিব স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক তথ্যৰ বাবে লিখক contact@spoken-tutorial.org tutorialorg spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ ইয়াক সহায় কৰিছে national mission on education ICT MHRD Bharat চৰকাৰ অধিক তথ্যৰ বাবে চাওক hyphen tutorial dot spoken-tutorial.org slash hyphen e intro মই মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ